tere, mina olen Marika Anissimov ja räägin teile täna sellest, kuidas lisada Google Meeti kohtumisele grid ehk siis tabelivaade. me saame siis äh, rohkem kui nelja inimest korraga kuvada ekraanil. kui teil on parajasti Google Meeti kohtumine juba loodud, siis siit alt kolme täpi pealt saab valida ka muuda paigutust ja siit on võimalik siis valida kas valik paanidena, mis tähendab seda, et teile näidatakse kuni nelja inimese siis äh, kaameravaadet siin Google Meet'i aknas. aga meie tahaksime näiteks rohkem inimesi korraga näha. selleks on meil mõistlik siis võtta Chrome'ist lahti selline asi nagu rakendused, minna veebipoodi ja veebipoes kirjutada otsinguks Google Google Meet Grid on selle asja nimi siis. ja Google Meet Grid View äh, siis lisame Chrome'i ja siis ta küsib meie käest, kas me tahame lisada, lisame laienduse. ja see laiendus äh, tähendab siis seda, et need laiendused tulevad siia ülesse serva alati ja neid saab siis, siis ka näiteks, kui te ühel hetkel enam ei taha mingisugust laiendust, siis parema hiireklahviga saate ka laienduse haldamise lahti võtta või kruumist eemaldamise. aga nüüd ma lähen miidiaknasse tagasi ja siis äh, äh, värskendan korraks li, liitun uuesti ja nüüd ilmus siis siia selline ruudustik. hetkel on ta siis nagu keelatud, kui ma siia peale vajutan, siis on ta lubatud ja siin on siis kolm valikut. Äh, kui ma valin esimese, siis ta näitab ainult neid osalejaid, kellel on kaamera sisse lülitatud. Äh, kui ma järgmise valiku teen, siis ta äh, märgistab sellise joonega, nagu te praegu näete, mina olen siin ainuke ja räägin, ehk ta siis märgistab ära see, kes parajasti räägib, et oleks parem jälgida. ja viimane valik on siis see, et ma luban ka iseennast siin aknas kuvada. nii et see on selline hea võimalus näha kõiki osalejaid korraga ühes aknas